Pero no hablaste nada de lo que hablamos. No, No, pero caminando a la casa me encontré con los chiquillos. Hola. Contando y traían súper buenas noticias y me voy más contento aún a la casa. Así que vayan a comprar eh, piezas de computadora. <laughs> Pues, chao, chiquillos. ¿Quién dijo que Santiago era grande? Hey guys. tengo la meta de tomar más agua en el día, la que me hace ir muchas veces al baño. Uy, ahora quiero ir al baño. ¿Qué estás haciendo, 11? Seleccionando ropa que voy a regalar mañana a mi compañero de trabajo. No, hacen sexto. Son botas de agua. De One Direction. No grabé la 11 que estaba muy rica y los dos goles de Chile tampoco los grabé. Está buena esa luz para Regresó. Igual no quería salir con esta. Ya. Hola, buenas. Hola, buenas. Oye, ¿quién nos trajo para acá, weón? Ya está la ley, Oye, oye, ¿cómo <coughs> Ya, para allá, para allá, ¿no? Ah, pero ¿Y ahí los van a parar? Ah, aquí tenemos un activista estudiantil, po. Eh, te, vamos a tapar la cara así, po. cuéntanos tu historia de marcha y revolución. No, a decir una confesión. Yo marchaba. Ahora no, porque trabajo. <laughs> Estamos hablando del ranking de la televisión y todo lo Y yo les contaba a los chiquillos que yo nunca he conocido a alguien o que, que conozca a alguien que conoce a alguien que tenga la máquina en People Meter en su casa. Pero tuve que conocer a Vicente. Vicente, cuéntanos tu experiencia. ¿Existe? Es poco... Yo conozco solamente a una persona que lo tiene. Lleva un aparato que va que es como una suerte de deco y esa hueá como que tú cuando cambiáis de canales tenés que irlo seriando de acuerdo como a lo que estáis viendo, ¿cachai? Entonces igual es como medio latero de usar. Estoy impactado, que debe ser una real lata tener People <laughs> Meter. Está bueno. Hoy ha sido un día de esos que no, he detenido para nada. Entre la mudanza, arreglar el departamento, la pega, no he tenido mucho tiempo para nada. Igual son buenos esos días porque pasan rápido, pero... Ah, a veces olvido respirar. Sabía Nos vamos al segundo carrete. Sí, hay otro carrete. Una amiga que todo iba a quedar inmortalizado de las manos de la Monse y de su novio Daniel porque mi amiga vive en Austria y se va a perder este momento Oh. Así que le dije, no importa, porque viene Sauce a salvarlo Así que <laughs> voy a salir en la tele. <laughs> Víctor quiere puro salir, weón. ¿Qué pasó, Víctor? Que quiero salir en el canal. Ahí estamos, manda un saludo a tus fans. Saludos a todos los, del, fans. del Sauce. <laughs> Un gusto trabajar con él. <laughs>